सो ऑल राइट कभी कभी क्या होता है हम कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं ओके शॉपकीपर के पास जाते हैं और कुछ प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं तो कभी कभी क्या होता है वो जो प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं वो डिफेक्टिव निकल जाता है तो हम क्या करते हैं उसको रिटर्न करने के लिए शॉपकीपर के पास जाते हैं तो जो शॉपकीपर होता है ना उसको रिटर्न करता है ना उसको रिफंड करता ना उसको रिप्लेस करता ओके और दुनिया भर की आकर अलग से दिखाता है तो इन कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए let's start woke up and just felt right Phone blown like a tailpipe Today's schedule airtight It turned a short day into a long night See you soon if you got the heart Meet you outside when you so okay इन कंडीशंस को डील करने के लिए हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का प्रोविजन होता है ओके okay, इसमें क्या होता है इसमें ना तीन रिड्रेसल एजेंसीज होती है पहली होती है डिस्ट्रिक्ट फोरम जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है इसमें कब जाते हैं हम जब हमारे जो प्रोडक्ट की कीमत है वो जीरो से लेके 20 लाख रुपए तक है तब हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में ओके फिर आती है स्टेट कमीशन इसमें कब जाते हैं जब हमारे जो प्रोडक्ट की कीमत है वो बीस लाख रुपए से लेके एक करोड़ तक है तब ओके फिर आती है नेशनल कमीशन जो सबसे अबव है इसमें कब जाते हैं जब हमारे जो प्रोडक्ट की कीमत है वो एक करोड़ से लेके दो करोड़ या बीस करोड़ तक जितनी भी है उससे अबव है ओके तब हम जाते हैं नेशनल कमीशन में लेकिन जाने से पहले हम ना कंज्यूमर समझ लेते हैं कौन होता है okay according to act consumer है कौन तो consumer according to section two D of consumer act इसको डिफाइन करता है तो इसमें क्या होता है वो पर्सन या तो जो कोई गुड्स खरीदे ओके या फिर जो कोई सर्विसेज ले सर्विसेज हो गई जैसे आपने कोई आर का सिस्टम ठीक कराया तो उसमें कोई डिफेक्टिव आ गया तो अभी आप एक कंज्यूमर हो ओके लेकिन अब जाना कैसे है प्रोसीजर ओके जाते कैसे है तो आपको एक सिंपल एप्लीकेशन लिखनी होती है उसमें सारा कुछ प्रोसीजर बताना होता है कि आपको क्या डिफेक्ट है क्या प्रोडक्ट के बारे में सारा कुछ बताना पड़ता है और आप क्या चाहते हो रिड्रेस चाहते हो मतलब क्या चाहते हो आप रिफंड चाहते हो उसको रिप्लेस चाहते हो या उसको रिटर्न चाहते हो ओके तो उसमें आपको प्रॉपर बिल लगाना पड़ता है आपको और एड्रेस वेड्रेस लिखना पड़ता है शॉप का तो वो आपको फाइल करना पड़ता है ओके यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे आप जो अपना केस है वो खुद भी लड़ सकते हो ओके विदाउट एनी वकील क्योंकि केस के फैक्ट्स ही बताने होते हैं कोर्ट में ओके वो आप खुद भी बता सकते हो कि मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा और मैं यहाँ से तो सारा कुछ आप बता सकते हो ओके लेकिन अब कंज्यूमर कोर्ट जाने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी ओके पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको प्रॉपर बिल होना चाहिए जिस भी प्रोडक्ट आपने खरीदा जिसमें डिफेक्ट निकला उसका प्रोडक्ट उसका प्रॉपर बिल होना चाहिए आपके पास ओके पॉइंट नंबर सेकेंड आपके पास प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए शॉप का ओके पॉइंट नंबर थर्ड आपको प्रॉपर ये होना चाहिए कि इस जो प्रोडक्ट खरीदा उसमें ये डिफेक्ट है ये नहीं कि आपने कहा कि इसमें ये डिफेक्ट है लेकिन जब वहाँ पे इंक्वायरी हो वो प्रोडक्ट सही निकले ओके प्रॉपर होना चाहिए ओके एग्जाम्पल एक पर्सन होता है ए वो क्या करता है वो दिल्ली के लिए कलकत्ता से ट्रेन रिजर्व करता है ओके जब वो रिजर्व करता है उसमें सफ़र करता है तो वहाँ क्या होता है उन्हें एक चाय मिलती है टी तो जो टी का जो रेट होता है वो होता है सात रुपये मैंशन होता है जो लिस्ट में होता है सात रुपये लेकिन वहाँ जो चाय वाला होता है वो क्या करता है उस बंदे को दस रुपये की चाय दे देता है ओके तो फिर उसको पता चल जाता है कि इसने मुझे सात रुपये की चाय दस रुपये में क्यों दी तो वो क्या करता है कंज्यूमर कोर्ट में जाता है और केस फाइल करता है तो जब उसको रिड्रेस किया जाता है तो उसको पचास हजार रुपये कंपनसेशन मिलता है और पाँच हजार रुपये कोर्ट में आने जाने का टाइम वेस्ट करने का मिलता है ओके सो आप कंज्यूमर कोर्ट की पावर समझ सकते हो okay so that's it from my side but from your side subscription shares and likes are remaining okay so do it I will see in the next video bye